तेरी गली में जाऊं मैं तेरी खुशबू से टकराऊं मैं हर रात जो आता है मुझे वो पाप तू तेरा मेरा मिलना दस्तूर है तेरे होने से मुझ में नूर है मैं सुना सा एक आत्मा पैदाब तू